Posso ser, de xereca é raspada Eu tô com a pique envernizada Posso ser, de xereca é raspada Eu tô com a pique envernizada Posso ser, de xereca é raspada sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto? Olha pra câmera. <laughs>